Ciao! Allora, oggi vi parlo di questa base occhi per ombretto della Essence, si chiama I Love Stage e Shadow Base, base e ombretto, e mm, contiene 4 ml di prodotto ed è, viene 2,95 mm, euro, meno di 3 euro, quindi super low cost. Allora, intanto è questo, che ha questa formulazione in eh, il colore è questo qui l'applicatore è quella spugnetta eh, è, è finito quindi non so come farvelo vedere ma comunque sia è un color carne che si stende sull'occhio e proprio diventa invisibile allora cosa dire di questo prodotto intanto che è super low cost cosa importante poi a me piace davvero tanto perché fa il suo lavoro ed è perfetto come base per l'ombretto, si asciuga immediatamente, applichi sopra l'ombretto che ti rende, resta leggermente più intenso e si fissa bene. E durante il giorno non tende a crepare o screpolare, quindi è ottimo. E ehm, fa lo stesso lavoro dei, dei, dei primer, perché sono primer, più costosi quindi davvero valido io lo uso tutti i giorni e non mi ha mai dato nessun tipo di problema ehm, sì, l'inci non è proprio il massimo, però comunque sono 3 euro, di, eh, 3 euro costa e comunque sia fa davvero il suo lavoro. Ho visto che c'è un'altra ed è formulazione che dicono che sia, non, non mi ricordo, c'è un'altra formulazione di questo prodotto, però io ancora non l'ho trovata. Questo invece sono varie volte che lo compro, e lo uso e lo finisco, quindi trovo davvero che sia super valido, soprattutto per il prezzo che ha. Se soprattutto non siete, ehm, non utilizzate spesso i primer, eh, vi consiglio di andare su questi prodotti perché nel caso che si secca sono 3 euro inutile andare a far cercare di seccare un prodotto da 15 o 20 euro non mi sembra il caso e poi questo è davvero molto valido non va a finire nelle pieghe resta bello stesa non va a fare grumi quindi davvero super super consigliato mi sono allungata tantissimo per dire ve lo consiglio e questa è la recensione fatemi sapere se l'avete provato come vi siete trovate io ve lo straconsiglio se vi è piaciuto il video mettimi un like e iscriviti al canale così non perdere le prossime recensioni beauty low cost alla prossima ciao